ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಆವನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆರ್ ಶೋಭಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ ವೈದೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸದಂತೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದಾನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈದ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ uh, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನೇ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇದೆ is it toll free number are normal number ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ so twenty four bar seven ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಂದ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೋನರ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದು nine six zero six one nine one one zero eight so ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೋನರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ನ ಅಂತ it is a free service